No voy en tren, voy en avión, no. Era, mira que pega como coto, no, tampoco. pagar no está ahí. Uh, ¿qué onda con estos ah, bichos? Ah, están cantando cualquier boludez. Se lo toque decir a Fazbear. Hola. ¿Qué pasa, William? ¿Todo bien, guachín? Escúchame. eh... Los bicharracos estos están actuando re extraño. Eh, están asustando a los pibes y también a los padres. Eh, ¿Podés venir a verlos? Voy para allá. ¡Nice! ¿Qué está ocurriendo aquí? Según William, los robots están actuando de forma extraña. Vamos a ver. ¡Quita eso, ahora. ¿Qué demonios ha pasado? No tengo idea. ¿Quieres que los revise? sí, pero lo revisarás mañana. Hoy tengo muchas tareas que cumplir. Amigos, despierten. ¿Recuerdan a ese chico de ayer? Sí, ¿qué ocurre con él? Aquella noche nos vio mover a todos y es probable que nos pase algo. ¿Cómo qué? No lo sé, Tal vez seamos destruidos. ¿Qué? Oh por Dios, no, no es posible. Tranquila, todo estará bien. Oigan, deberíamos echar un ojo a este lugar. Muy bien, vamos. Freddy, chica, ¿me ayudarían a colocar mi caja de música en aquella esquina? Muy bien, vamos Freddy. Ya voy. Hola chicos. ¿De dónde sacaron esas cartas? Las encontramos allí atrás. Qué buena suerte. ¿Y por qué no vienen aquí con nosotros? Tan solo queríamos jugar un poco al póker. Spring Bonnie no sabe cómo se juega, y yo le estoy enseñando. Este juego es muy ingenioso. Bueno, Bonnie y yo estamos paseando por toda la pizzería, luego los veo. ¿Pero quién fue el estúpido que puso tu caja de música allí atrás? No lo sé, pero realmente era un estúpido, la caja de música estaba obstruyendo espacio en la fila para comprar pizzas. Escóndanse. Estos dibujos son muy bizarros. Escóndete. ¿Ahora qué hacemos? Por aquí, sígueme. Hay alguien en la pizzería. Él es el chico, tenemos que asesinarlo. Acérquense. Muy bien, vamos. ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Desapareció? Hace un momento estuvo ahí. No desapareció. ¿A qué te refieres? Es una simple máscara, intenta burlarse de nosotros. <laughs> ¿Qué crees que estén haciendo? No lo sé, es tu turno. Gani,